tanque Minas Gerais, debaixo d'água. Aí, gente, ó. Alguns minutos de chuva pesada. E acho transbordou aqui, cidade é o banco de câmara. Funcionário da prefeitura da câmara estão isolados lá, ó. bom, então, pessoal. Tá mais tranquilo tá mais Sem previsão, né? Olha aí. Você um barco ali. tentando fazer um resgate lá na pessoa. O pessoal tá tentando fazer um resgate ali, ó. O Soirani tá o quê? Chegando em casa? Na a casa dele, ele é tem entrado lá. A casa dele é do lado de cá. É. Ah, tá. Estão é, levando ele pra lá pra pôr no mais alto lá, né? Ô, gente. Tá subindo, pastor. Tá subindo. Primeiro, segundo, terceiro lá, já tá acabando. A água tá subindo mais? Está tá chovendo mais pra cima, hein? Cabeceira? Ah, então aí desce o paixão, né? cabeceira demora Só na cabeceira. Eu tô, tô olhando ali, tá vendo que três buraquinhos é. ali? plena ali, ó. Só subindo. Devagarinho, mas tá. Lá, lá naquele daqui, né, ali, ó. Hum. Tá os três. Não subiu lá? Não. É tá subindo mesmo, hein? Cara, ah, né, tampou a... Tampou o anel lá, né? É. tá vendo o anel ali também? Aham. Percebi. Pessoal tentando. Gente, o problema de rio é sempre as cabeceiras. Aqui tá cheio de São José da Serra, tá quadrado. Todo ano. Todo ano eu sei que Mas o ano passado entrou a casa do meu filho, Piauí. Sabe que tem descobre a coela. Já era. Cobriu, deu pra tudo. Esse mais... acho vem de onde? Isso aqui vem de Formoso, São José da Serra, Piauí. É. E agora? Não, a casa de vocês está inundada também, não? Não, a minha é a mesma coisa. Você é mais assim, escapou. Então, rapaz, se arriscando ali, ó. É. Também pisar no bueiro aí já era. É, mano. Porque nessa chuva, às vezes a força da água é tanta que levanta até aquelas tampas. E aí no meio tem um monte de tampa aí. Ah, pois é, mano. É arriscado demais. <laughs> ai, ai. É, gente. Viu lá, pastor? Não tá subindo? Pessoal. Ele tá vendo lá na, naquele degrau onde ficam as bandeiras. Ah, tá. É, lá tá estável, né? vem um trator ali, ó. salvando a moto ali. Será que esse trator vai dar conta aí? Se pegar no motor já era, né? devagar. Tá devagar que tá com água. prefeitura ajudando como pode também, né? O problema é que esse volume de água, falar em aumentar a calha de rio nem adianta. Verdade. Né? Vou dar a volta lá de cima. Vamos ver do outro lado. Aqui, gente, o rio tá que sobe, olha agora passar, a chuva parou. A chuva passou, tá descendo, né? É, mas vazia lá onde ela já tá indo atrás. Ô tio, você fica veiaco também, senão a água leva você também. Gente, aparentemente a chuva interferiu até na ferrovia aqui, ó. Pegou caminhonete ali em cima, ali na travessia, parou aqui, só que vai ficar Parou a travessia aqui. Composição parada aqui, mas segundo o pessoal tá falando aí, é um carro que passou na frente aqui não está interferindo. A questão aqui não foi exatamente as chuvas não. É isso aí, gente. Aqui no, no riacho está escorrendo bem, mas dá para notar um pouco a causa daquele alagamento lá no meio da cidade, ó. Isso aqui é um funil. Vamos dali dá para ver um pedacinho melhor. riacho aqui é um funil em relação à sua necessidade. Teria que alargar a saída dele aqui da cidade, ó. E realmente não tem saída suficiente com a chuva tão forte. Isso aí é o banco de câmara alagada. Ui, ui, ui, Criança que é bom, tudo eles acham divertido, né? Criança que acha tudo divertido, né? Jesus amado, onde é que tá saindo essa água, gente? Meu Deus! Coitada! Fecharam o fundo, ela não fechou. Levando, fechou, não passando. Pois é, ué. Gente do céu, o rio achou um caminho dentro da casa ali. De lá que tá vindo toda essa água passando aqui, ó. Olha isso. Sem saída. Essa luta toda é pra matar o barata. Ih, vai parar no YouTube, não vai ter jeito. Agora aqui a situação vista da principal rua alagada, né? A prefeitura tá lá na frente, ó. Gente, que telefone lá. Caminhões, ônibus, carro. As pessoas ali cuja única opção é esperar a água baixar. E aparentemente a água está é, subindo. um perigo na, na chuva, porque a força da água normalmente também vem dos bueiros, então ela pode levantar a tampa dos bueiros centrais na rua e isso se torna uma armadilha você tentar passar. O pessoal está tentando abrir um carro ali, na verdade. Talvez para tentar tirar ele dali. vez porque a chave ficou presa dentro de casa. sabe? né? Aí então a cidade, principal rua aqui, completamente alagada.